Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Semoga kawan-kawan berada di dalam keadaan yang sehat ya, dan bergembira dalam persiapan menyambut Hari Raya. Uh, kali ini saya ingin berkongsi satu bilah pisau lipat keluaran khas ya, dari DLT Trading. Ya kawan-kawannya, pembukaan kotak Formex Scout ya, dengan Formex Scout. Eh, bagi pisau lipat yang berukuran 4 inci, uh, cold steel Formex Guard ini memanglah besar dan lebar ya. Dan pembuatan uh, keseluruhannya ya, yang solid, ya, sangat padat. Ya, sesuai untuk semua penggemar EDC yang suka menggunakan pisau lipat dengan ganas ya dan juga untuk membuat kerja-kerja yang keras uh, Cold Steel Formex Count versi keluaran khas DLT Trading ini ya datang dengan sisi gagang dan penunjang belakang Grip X ya yang berwarna hijau lumut ya dengan mata bilah yang disaluti kemasan DLC. Uh, tiada bezanya antara kedua bilah Cold Steel Formex Count ini ya cuma tentuan bilah keluaran khas DLT Trading uh, berbeza hanya pada warna Grief X dan salutan DLC uh, eh, dan bilah nampak lebih garang ya dengan aksi yang tangkas dan licik ya uh, sila tekan kartu di atas sebelah kanan ya untuk video ujian Formex Scout Kedua-dua uh, eh, bilah masih diperbuat daripada besi Osten A ya, dengan mata bilah yang condong uh, mengikut reka bentuk uh, Formax yang asli. Ya. Uh, Formax Scout uh, diperbuat uh, dengan sisik gagang dan penunjang belakang Grip X ya, dengan paduan jari uh, yang menjadi pelindung jari kita semasa memotong ya, dan pelapik stainless steel yang menjadi pengukuh bilah dengan salutan yang uh, halus ya pada mata bilah ya membuat potongan ya dan hirisan ya menjadi lebih mudah dan seronok Uh, eh, pengapit bilah cold steel uh, memang terkenal ya dengan cengkaman yang kuat ya pada kain kocek seluar kita ya, ya selalunya seluruh kain seluar kocek kita ni akan koyak ya selepas kita ikatkan uh, pengepit bilah cold steel ini ya uh, eh, Formax Scout dilengkapi juga dengan kekunci tri lock yang boleh dihambat dengan daya 272 kg atau 600 pound ya cold steel Formax Scout ya menjadi lebih tegar dan kuat ya dengan harga yang mesra ya Baiklah kawan-kawan. Ya, tentuan for Maxcal keluaran khas DLT Trading sebagai berikut. Berat keseluruhannya 287 gram atau 10.2 ounce. Uh, panjang bilah eh, apabila terlipat 15 cm ataupun 6 inci. Uh, panjang bilah apabila terbuka luas 25 cm atau 9.8 inci ya panjang mata bilah 10 cm ataupun 4 inci dan panjang sisik gagang 15 cm atau 6 inci uh, eh, kelebaran atau ketinggian muka bilah 4 cm ya atau 1.5 inci ya kelebaran bilah apabila dilipat ya 5 uh, cm atau 2 inci ya dengan ketebalan uh, bilah 4.8 mm ya untuk kekuatan ya dan ketahanan mata bilah baiklah bagi peminat cold steel ya dan juga pengumpul bilah uh, ini adalah NBD equals to N plus one buat saya ya terima kasih ya kerana menonton dan kita jumpa lagi ya pada video-video yang akan datang. Ya semoga puasa anda menjadi yang terbaik pada tahun ini.